لبستك للبشت ما هي يوم عادي والله انها تبري الروح العليلة ام فواز نورها يجلي سوادي بنت شيخ عادته صيد الجزيله باسم رب البيت خلق العباد نحمده في كل يوم كل ليله يا فواز افرح عسى ايامك عيادي يا عسى الافراح بديارك نزيل يا فواز افرح عسى ايامك عيادي يا عسى الافراح بديارك نزيل يا عسى الافراح بديارك نزيله لبستك للبشت ما هي معادي والله انها تبغي الروح العليله فرحنا لك يا فوز بازديادي يا السنا في قرم وتساوي قبيله يا السنا في قرم وتساوي قبيله شوقنا لك يا فوز بازديادي يا السنا في قرم وتساوي قبيله انت اشر لا تنادي لا تنادي انت مذهل بالكرم لك نجيله نحزمك نهدي ويضد المعادن والعوض فواز يشيل الثقيله والعوض فواز يشيل الثقيله الليله دليله يوم فوز يا عسى الفرحه تعاد وكل فرحه في ديارك يا لصيلة وكل فرحه في ديارك يا لصيلة ام نورها يجلي السوادي بنت شيخ عاد تحصد الجزيله كل خالاتك ماهن عنك بعاد كل خالاتك ماهن عنك بعاد حاضرات والفرح ما في الوادي واقفات معك والعزة الحصيلة الفهيدات مجد داعن من وكادي نعم بالفهيدة يا حي القبيلة نعم هيدات يا حي القبيلة اسم رب البيت خلق العباد نحمده حبيبي يا عسى الافراح بديارك نزيل يا فواز افرح عسى ايامك عيد يا عسى الافراح بديارك نزيل يا عسى الافراح بديارك نزيل لبستك للبشت ما هي والله انها تبري الروح العليله فرحنا لك يا فواز بازديادي يا السنا في قرم وتساوي قبل حسنا في قلب تسوي قبيلة شوقنا لك يا فوز بازدياد حسنا في قلب تسوي قبيلة أنت أشر لا تنادي لا تنادي أنت مذهب بالكرم لك نجيلة نحزمك مهدي وضد المعادي والعضد فواز يشيل الثقيلة والعضد فواز يشيل الثقيلة وخالك سلطان للفرحة ينادي ونايف لها الفرحة الليلة دليل يوم فوز يا عسى الفرحة تعاد وكل فرحة في ديارك يا لصيلة وكل فرحة في ديارك يا لصيلة ومفوز نورها يجلي السوادي بنت شيخ عاد تحصد الجزيلة كل خالاتك ما حن عنك بعاد كل خالاتك ما حن عنك بعاد حاضرات الفرح ما في مثيلة حاضرات الحصيلة ألف هيدات مجد من وكاد نعم بألف هيدات يا حي القبيلة نعم بألف هيدات يا حي القبيلة نعم بألف هيدات يا حي القبيلة اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة